Ikaw ba ay isang dayuhan sa Malta? Maaari ba pwede mong kilalanin ang mga sumusunod na mga tugon? May nangako sa akin ng isang magandang trabaho kung pupunta ako sa Malta. Ngunit pagkatapos, hindi ito totoo. Napilitan akong pumunta sa Malta para magtrabaho. Pagdating ko sa Malta, kinuha ng aking amo ang aking mga papeles. Napilitan akong magtrabaho sa Malta nang walang anumang kontrata at karapatan. Hindi ako binabayaran sa tamang sahod at labag sa pinapangako sa akin. Pinapagawa sa akin ang mga bagay na hindi ko nais gagawin. May nagbabanta sa akin at sa aking pamilya na may pinsala silang gagawin kung susubukan kong umalis. Ako ay pisikal na inaabuso ng mga taong kumikita at nagsasamantala sa akin. Kailangan kong manatili at magtrabaho sa parehong lugar. Hindi ako pinapayagan na gumalaw ng malaya. Kung maaari mong makilala ang ilan sa mga pahayag na ito, maaaring ikaw ay biktima ng mga human trafficker. Ang human trafficking at pagsasamantala ay isang malubhang krimen. Maaari kang makakuha ng lahat ng suporta at proteksyon na kailangan mo. Kahit na natatakot ka, huwag mag-isa at huwag mong isipin na walang makakatulong sa iyo. Kahit nakatira ka o nagtatrabaho sa Malta nang walang mga papel. Maaari ka pa rin humingi ng tulong. Narito ang maaari mong gawin upang humingi ng agarang tulong maaari kang tumawag sa isa, pito, siyam o magpadala ng isang sulat elektroniko sa apodge at gov.mt o bisitahin ang kilimni.co para sa isang hindi nagpakilalang live chat. O bisitahin ang Serbisyong Panlipunan ng Malta, Agencia Apoch, St. Luke's Road, number 36 sa Guadamanja. Ang mga tanggapan ay bukas Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan din kung may kilala kang ibang tao na maaaring nangangailangan ng suporta. Tandaan, magagawa mo talaga ito.